အေးဒါကြောင့်လောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ကြိုးပမ်းရဲ့ဆိုတာကြိုးပမ်းတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာစွန့်လွတ်မှုဆိုတာရှိရမြန်မာစကားမှာစွန့်လွတ်တယ်ဆိုတာစာကသို့မဟုတ်ပြီးပြီးဆုံးတဲ့စကားတစ်ခုစွန့်လွတ်မှုစွန့်လွတ်မှုကိုဗာနဲ့တွဲဖက်ပြီးသုံးလေးရှိကြတယ်ဆိုအနစ်နာခံမှုဆိုတာ ਨੇ တွဲဖက်ပြီးသုံးကြတယ် နစ်နာတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကဘာနဲ့တွဲဖက်လာတော့ဆိုဆုံးရှုံးတယ်ဆိုတာတွဲဖက်လာတယ်အဲ့တော့တခါတည်းကနစ်နာတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကဆုံးရှုံးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆောင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့သူများအတွက်အနစ်နာခံတယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးစွန့်လွတ်တယ်လို့ပဲပြောအောင်စွန့်လွတ်တယ်ဆိုတာကိုရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုကိုစွန့်လွတ်တယ်အဲ့ဒီစွန့်လွတ်ပြီးအများကျိုးဆောင်ရွက်တယ်လို့ဆိုမှပို့ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ပေါ့ အနစ်နာခံတယ်ဆိုကိုကတော့နစ်နာသွားတယ်တစ်ဖက်ကပဲကြီးပွားသွားတယ်ဆိုအတိတ်ပဲမျိုးသွားဆောင်တတ်တဲ့ပုံအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့စွန့်လွတ်ခြင်းဆိုတာကိုသာမှတ်သားပြီးအနစ်နာခံခြင်းဆိုတာမဖြစ်သင့်ဘူးဒီလိုယူဆဘာကြောင့်လို့ဆိုအေးနစ်နာတယ်ကွာဆုံးရှုံးတယ်ကွာနဲ့ပြောတဲ့စကားတွေဟာလူတယောက်ဆုပ်ယုပ်ပြပြသွားတဲ့အတိတ်ပဲကိုဖော်ပြတာတွေဖြစ်တယ်ပေါ့ ဘုရားလောင်းတော်ကဒီလိုဆုပ်ယုပ်ပြက်ပြန်းသွားတာမဟုတ်ဘူးစွန့်လွတ်တာနော်စွန့်လွတ်ပြီးတော့ကြီးပွားတိုးတက်လာတာဒီလိုပဲဖြစ်ရစွန့်လွတ်နိုင်တယ်စွန့်လွတ်တာဆိုတာလောကလူတွေကိုယ့်ကိုယ်စဉ်းစားကြည့်လောကသားတွေအတွက်ငါဘလောက်စွန့်လွတ်နိုင်တယ်လဲကိုယ့်အကိုမေးကြည့်မေးကြည့်တဲ့အခါစွန့်လွတ်နိုင်မှုဆိုတာအမြဲတမ်းနဲပါချမ်းသာဒုက္ခကိုလည်းမစွန့်လွတ်နိုင်ဘူး ပစ္စည်းဥစ္စာကိုလည်းမစွန့်လွတ်နိုင်ဘူးအခွင့်အရေးကိုလည်းမစွန့်လွတ်နိုင်ဘူးယာတုဂုံသိစီစဉ်ဥစ္စာဆိုတာကိုလည်းမစွန့်လွတ်နိုင်ဘူးကိုရထားတာလေးတွေဆုပ်ကင်ထားပြီးထိတဲ့ထိတိုးတက်ဖို့သာလူတွေစ조사နေကြတာအများအတွက်စွန့်လွတ်တယ်ဆိုတာအမှန်တမ်းနေပါတယ်ဗောဖះလောင်းနေကြတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးစွန့်လွတ်တယ်ကဲစွန့်လွတ်မှုလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတိတ်ပဲထင်ရှားအောင် ဖျားစုပန်တဲ့သူမိတာရသိလေးရဲ့ဆွလွန်မှုကိုကြည့်ရအောင်သူဟာတထေးသားပဲအမတမချမ်းသာကြွယ်ဝတယ်အမတမချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုသူစွန့်လွတ်လိုက်တယ်ဒီစွန့်လွတ်တာကမဆမ်းဘူးလို့ပြောရမယ်စွန့်လွတ်လိုက်ပြီစွန့်လွတ်ပြီးတော့သူဘာလုပ်တယ်ငြိမ်းချမ်းတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုတည်ဆောက်တယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုစွန့်လွတ်ပြီးငြိမ်းချမ်းတဲ့ဘဝကိုရယူတယ် ဒါဟာဆွန့်လွတ်မှုတစ်ခုအဲ့ဒီဆွန့်လွတ်မှုဟာတမာအပြင်ကြည့်ရင်တိတ်မကြီးကျယ်သေးဘူးဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားစီကတရားနာပြီးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဏှာဝုကလွတ်ဖို့ဒီဘဝမှာသူ့မှာအရည်ချင်းတွေပြေဝရှိတယ်ဖရာတရားတော်ကိုနာပြီးတော့တပိခံလိုက်တာနဲ့သစ္စာလေးပါးကိုသိပြီးယဟနာဖြစ်သွားနိုင်တယ် အဲ့ဒီလိုယန္နာဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိရတန်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုမယူသေးပဲနဲ့တန်တရားဝဆင်းရဲတဲ့မှာဆင်းရဲခြင်းဆင်းရဲပါစေတရားတွေအကျိုးအတွက်ငါအလုံးလုံးအောင်ပဲဆိုပြီးရလာတဲ့အင်မတန်ကြီးမားတဲ့ဆုလက်ကြီးတစ်ခုကိုဆွန့်လွတ်လိုက်တယ် ယန္နာဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားကြီးတစ်ခုကိုဆွန့်လွတ်တယ်ဆိုတာအမတန်ကြီးမားတဲ့ဆွန့်လွတ်မှုခေါ်တယ်။နော်။ယန္နာဖြစ်ပြီးတော့တန်တရာဝကလွတ်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကြီးတစ်ခုလုံးတောင်မှပဲဆွန့်လွတ်ပြီးတော့ဖျားဖြစ်သူရောက်ပြီးမှတရားဝါတွေအကျိုးတည်ဖို့ပြီးတော့မှနိဗ္ဗာန်ဝင်မယ်ဆိုတဲ့ဒီဆွန့်လွတ်မှုကအလွန်ကြီးမားတဲ့ဆွန့်လွတ်မှုဖြစ်တယ်။ အဲ့ဒီလိုဆွန့်လွတ်မှုကိုရည်စွန်းပြီးတော့ကရုဏာဏိဌာနာသဗ္ဗေပိဗုဒ္ဓဂုဏဖရာသခင်ကိုတော်မြတ်တည်းရဲ့အယီချင်းတွေထဲမှာထိုအယီချင်းတွေရဲ့အခြေခံအကြောင်းရင်းကဘာလို့လဲလို့ဆိုရင်ကရုဏာတရားပဲလို့ဒီလိုပြောကြတာပေါ့စာပေကျမ်းကမှာဒီလိုဆိုတာအများကျိုးလုံးမယ်ဆိုတာကရုဏာပဲအများကျိုးလုံးမယ်ကိုတယောက်တည်းအခွင့်ရေးမယူဘူး ကိုရလာတဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုဆွန့်လွတ်လိုက်တယ်ဘသူအတွက်ဆွန့်လွတ်တာလဲလောကသားတွေအတွက်ဆွန့်လွတ်တယ်လောကသားလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာလူသားတွေဒါမကဘူးတရားအလုံးကိုဆွလို့ပဲပေါ့အဲ့ဒီတရားအလုံးရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ဘုရားလောင်းတော်ဟာသူ့မိတာဘဝကနေစပြီးတော့ဆွန့်လွတ်မှုတွေနဲ့လာခဲ့တာတဲ့နောက်ဆုံးမှာ ဒါနကောင်းမှုလုပ်တဲ့အချိန်မှာပြင်ပစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကိုစွန့်လွတ်တယ်ယာဓုခုံသိမ်စည်းစိမ်ဥစ္စာ အခွင့်အရေးတွေအလုံးကိုစွန့်လွတ်တယ်။မှာကိုယ့်ရဲ့အသက်တောင်မှစွန့်လွတ်တယ်။ဟောစွန့်လွတ်မှုတွေနဲ့လာခဲ့တာ။အဲ့ဒါလို့စွန့်လွတ်တာအလဟတစွန့်လွတ်တာလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူး။မေတ္တာနဲ့ကရုဏာနဲ့အများအတွက်ဆောင်ရွက်ဖို့စွန့်လွတ်တာ။ ဒီလိုဆိုလို့တာအဲ့ဒါကိုတစ်ဖက်ကပြောမယ်ဆိုရင်အနစ်နာခံတယ်လို့ပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားလောင်းဟာဘာမှမကြီးပွားပဲနဲ့တက်တက်အနစ်နာခံပြီးဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆိုအထိပ္ပယ်ဆောင်းသွားနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုသူများအတွက်အနစ်နာခံတယ်လို့ဒီလိုအထိပ္ပယ်မရဘူးသူများအတွက်ဆွန့်လွတ်တယ်ဆွန့်လွတ်လိုက်တာဆွန့်လွတ်လိုက်ခြင်းဖြင့်ရလာတဲ့ဒီ တစ်ခုကိုစွန့်လွတ်လိုက်ရင်နောက်တစ်ခုရလာအဲ့ဒီရလာတာဟာတကယ့်ကိုထူးမြတ်တဲ့အရာကိုရတယ်လောကလူသားတွေကနှစ်သက်တာယာတုကုန်သိစည်းစိမ်ဥစ္စာကိုမြတ်နိုးတယ်ချမ်းသာဒုက္ခကိုမြတ်နိုးတယ်ဒါကိုတန်ဖိုးထားတယ်ဖះလောင်းကြတော့အဲ့ဓာတွေကိုတန်ဖိုးလို့မတွေ့ဘူးဘာကိုတန်ဖိုးလို့တွေ့ထုံဆိုအတိညာကိုတန်ဖိုးလို့တွေ့တယ်အတိညာရဖို့အတွက်ဆိုရင်အလုံးကိုဆွန့်လွတ်တယ်လို့ ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဒါကနိနာခန္ဓာမဟုတ်ဘူးနော်ဆုံးရှုံးသွားတာမဟုတ်ဘူးသို့တော်လူသားတွေအနေနဲ့တော့ဟာနိနာလိုက်တာ ဆုံးရှုံးလိုက်တာ ਨੇ ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်ဘုရားလောင်းရဲ့ဒီစွန့်လွတ်မှုဆိုတာဓိတဲ့အဖို့တဏ္ဍာကိုရယူသွားတာပဲလို့ဒီလိုပြော